Agora, qual o problema do aplicativo? Hum, eu, vai ter tenho, acesso. Eu, tenho, eu tenho que colocar os dados. É, você tem que colocar os dados. Eu tenho. Então, muita gente começa e não termina, Carol. É, não, é, tudo bem. Mas agora, tem uma forma de fazer isso sem você colocar os dados? Não tem como, não né? Tem Só como. quando tiver inteligência artificial. E, e daí. você lembrou um outro detalhe. Você ah. dá acesso aos seus números. Sim. À sua vida conta financeira. corrente e tal. Uhum. Exatamente. Tá, então, assim, ó, por isso que eu falo, eu prefiro, às vezes, o caderno e a planilha. Só eu sei Sim. o que está ali, né? E faz isso uma vez por mês. Não é uma coisa de olhar todo dia. Todo dia é chato. Uhum. <laughs> tá? E não é bom. Se bem que eu adoro, eu faço uma vez por semana. Tá Nossa, bom. Eu adoro ficar Isso. olhando, porque daí pelo menos eu sei que. Tá uma tá vez controle. por semana, uma vez por mês, tudo bem. Agora, tem gente que todo dia fica olhando, todo dia. Aí fica demais, fica, fica se estressando, fica tá. aquele um monte de vaca, não é ah, é isso, tá? Aí também não.